vou jogar mais safe do safe do safe. Toma C4. Tem medo da C4, que eu peso. Não. não gosto de ficar com a C4, eu gosto de arriscar. Arriscar não pode com C4. Então morre. Levou Helmut. Levou Helmut e tá morto. Pelo amor de Deus. Você deu helmet nele? Olha aqui, ó. Nossa, a P250 é muito linda. Eu vou, eu vou comprar uma. P2000? <laughs> P2000, ah, olha isso daqui. Olha ela. Gostei muito. Eu gostei. Muito. Você usa P2000? Não. Já usei. Por que você vai comprar uma? Ah, vou... Pra variar. Tá me agora. que, velho? O que que aconteceu? Meu Deus, eu apanhei demais. Senhora, velho. <laughs> ai, ai, ai! Bota Pega! Ah, ah, essa daí é a melhor. Uma das melhores. Subs. Nome é... Ah, mentira que eu comprei Isso é de brincadeira, né, mano? Olha a Xuxa aí. Mentira! Ah, menos 30, eu meti quase... Que? O cara sumiu? Um, um cara queima roupa, aí... Meu, <laughs> por que subiu? What? Cheguei, o cara tava vindo ali, eu, eu ouvi ele pulando. Ah. eu fiquei com medo. <laughs> Ai. Pode comprar, pode forçar que eu vou comprar uma Digo. Por que ah. você não ah. forçou? Você tem, você dinheiro Não, eu tenho dinheiro. Para de mirar aí, deixa eu mirar aqui. Usa a mira aí. Ai. Ai. Aí tu vai pulando? Ele dá a cara, de morre. Ah, sai tá Ai, que isso? Molotov é errada. Que? Ah, tá, pensei eu tentei acertar o... o... cemitério, eu acho. Ah, ruxou aqui, cara. Ah, vai se ferrar, mano. Menos 99, menos 99. Desgraçado, 99. Como esse mor... merda não morreu, velho? Tá lá no NIP, eu acho. Onde é NIP? É aqui? Aí. Uhum. Ali é Xuxa. Essa bang aí, perfeito. 20 segundos. É uma pop. O cara foi esperto em dar uma pop. Ah! Aí ele tá com uma arma apelativa e não pode. 35 balas e eu esperei muito. Ai, Jesus. Ah, eu vou comprar dinheiro. Não vou dinheiro. Dropa uma, uma Deagle, uma P250, assim, tudo faz. Valeu. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Beleza, peguei. Nossa, a galinha é a arma mais apelativa existente. Ela não tem spray. Você não precisa fazer spray. Ela tá ali, ela tá ali. Por isso mesmo, você tenta fazer um spray a merda. Nossa, não entra na minha frente assim não pra plantar ah, qualquer coisa. Eu quase me matei. <laughs> quase me matei. Vou smocar a Xuxa no Zentanip. Eu não sei. Ah, Xuxa. Ah, eu smokei no negócio ali. Tomei a Não tem como aí Ai, o cara é imortal, cara. Pelo amor de Deus, não morre, mano. Ah, vai se ferrar esse jogo. beleza. Uma kill. Saco, velho. Menos 79, mano. Ah, vou comprar armado. Agora que eu vou morrer nessa merda. Mentira, tô usando. Não vou falar antes, né? um <laughs> ah, vai. Vai de novo essa jogada. Dessa vez aí né, eu vou esmocar certo. Eu vou esmocar certo. Aí, agora eu Verme Olha, de cu, mano. Indivíduo morto. Acabei tá com as balas, dá licença. Que isso? Que isso? Aquela merda daquela fresta. Pega minha capa, por favor. Valeu. Aí, o cara achando que era coldzera pra ficar ali. Drop me. Uou. Obrigado. Deu uma errada ali. Ah, eu não tô conseguindo acertar. Eu vou smocar aqui. Tá aqui. Beleza. É. Ai não, eu pulei sem querer. Ah, só porque eu tenho config. É, não matava o cara muito fácil. Tava mirado lá da, na biblioteca. Exato. 6 a 2 é um bom resultado, um resultado que garante-nos a vitória do Marcalip. De Digo. Eu não sei o que eu vou marcar. Xuxa. Deixa eu conseguir marcar o Xuxa. Tá, vou tem marcar. Aqui, tem dois aqui. Os dois? dois aqui. Ah, mentira, o cara já me deu réu, tô morto. Seis de vida. É melhor tu sobreviver. Quer Que é outra ou dou outra, seu cuzão? Tururu. Não dá helmet, não. Hum, cara, meio um helmet maravilhoso, daquele que você gosta de receber, aqui. é através de trash. Nossa, trash. Que essa nip? Oxente. Ah, eu vou ruxar. Ah. O cara voltou? Ai, eu sabia! Ai, caralho, Ai, <laughs> o cara é muito Que bom. Cara, eu, eu, eu tava com duas balas, eu acho. Aí eu, eu fui lá. Vamos só digo, cara... vamos só digo. Ah, vai, só digo? Pilei <laughs> demais. Os dois aí? Não. Ai, é, pulei é, sem querer. Mano, que merda foi essa? Um de dano, um de dano. Quer outro? Ai, menos dois, eu não acertei a cabeça. <laughs> Fiquei decepcionado agora. Cara, Deixa eu ir aqui, vai lá. Bonitão. Ah, eu miei um menos 65 e 77. Um tá ruxando aí. É só um tiro nele. Ele é um tiro e o outro é dois. Meu Deus. Eu odeio essa. Okay. Eu odeio esse mapa. Esse mapa é inferno é horrível. Não gosto dele. Ai, tiro, viado. Pegou qual? Boa. Acabou, tudo, tá tudo um caixão. Ai, mano, eu acho que eu vou guardar. Tá, vai lá. Vai logo, termina logo. Cadê? Eu tô procurando a bomba. Hum. Obrigado. Nice work. Woohoo! The nice